実家から送られてきたイチゴ届けに来たのああんがと、じゃあ私授業戻るねまた後でねあやちゃんうわ今のってあやちゃんのお姉さんだよね優しそう美人だね私たちの一個上とは思えないよねパンジーのようにキュートな妹さんかける白百合のように美 妄想しただけでグハシャラップ分かっちゃいねえお前ら全然ててて分かっちゃいねえよ顔が綺麗だからってみんな優しいとか思ったら大間違いなんだよああいちごいちごお前ら何も分かっちゃいねえあの方あの方はな うさや初日の出坊主行くぞあ班長いつもの怖い人だおお姉ちゃんどこ行くの町のゴミ掃除ごゴミ掃除あやちゃんも来る <laughs> 遠慮なんてしなくていいのよ ありのままに起こったことを話せそこはまるで地獄へ図天使の微笑みでいかつい奴らを木刀でぶっ飛ばす姉ちゃんバイクで跳ね飛ばす総長突っ張りとかヤンキーとかそんなレベルじゃねえ死神と魔王姉ちゃんたちは栃木中の不良からそう呼ばれ恐れられていた生きた伝説なんだよ な優しそうなお姉さんたち死神魔王私に並ぶ妄想力ですわ本当だって言ってんだろまたまたマジ怒ると怖えんだぞ不と手刀で裁くんだってあの二人あやちゃんは何でも大げさだもんねおいそこのローリパン何あやちゃんやっつうわけで今から私が大げさかどうか こたつのケツと比べて証明してやるここここに木刀でしばかれた跡あるっしょうんどれ <laughs> もっと近くで見ないとわかりませんわあらこなつさんもうご飯が文句のあるやつはケツ丸出してかかってこい魔王えっ あやちゃんの言ってた総長さんって奥先生おイチゴかいいもん食ってんな赤羽ねどどどどうぞあ何がどうぞなんだよさっさと牛乳買ってこいえ牛乳駅前の祝い商店の4.8メガミルクキンキンに冷えたやつなあのいちごいちごには牛乳だろ おい赤羽はいこれ腐ってんぞ本当だ何個かに1個って感じだけど結構ありますねあやちゃんのお姉さんもこれ食べるんでしょねえあやちゃんこのイチゴ腐ってるのなんであ私のせいですやっべやっべ私のせいだイチゴ腐ってんのででででですよねそうじゃじゃなくて奥先生行くよ

イチゴその日アヤちゃんを取り巻く北学園女子一同は死神と魔王の降臨をいっぺんに体験してしまいました